Новости на телеканале УТР в студии Анна Космина. Здравствуйте. Реализация реформ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Украине, будет активно продолжаться. Об этом президент Украины Виктор Янукович сказал во время неформальной встречи с клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Разговор состоялся в Юсуповском дворце в Крыму. Глава государства напомнил, что в 2010 году украинская власть объявила о начале реализации амбициозной программы модернизации экономических реформ, тесно связанной также с реформированием социальной сферы. По убеждению главы государства, государства именно реформирование разных сфер жизнедеятельности страны создало реальную возможность для улучшения экономической ситуации в Украине, а на его основе – начало социальных преобразований. Стратегическое сотрудничество с Россией было и остается одним из приоритетов внешнеэкономической политики правительства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, сотрудничество двух стран становится все более широким и максимально конкретным. Повестка дня отношений двух стран гораздо шире газового вопроса. Уже сделаны важные шаги с целью углубления кооперации в различных сферах экономики, в частности в области энергетики, в том числе атомной, судно- и авиастроении, освоении космоса. Это сотрудничество необходимо значительно углублять и активизировать, подчеркнул премьер. Российско-украинские отношения и анализ их развития будет предметом обсуждения глав государств Российской Федерации и Украины во время Межгосударственной комиссии, которая пройдет 12 июля в Ялте. Сегодня диктуя новые умовы. Сегодняшний день диктует новые условия. Наше сотрудничество необходимо углублять и активизировать. Надо реально и системно наполнить его в сфере экономики, бизнеса и политики. Этого ждут от нас прежде всего рабочие промышленных предприятий, заводов и производств Украины, для которых взаимовыгодно сотрудничество с Российской Федерацией. 8 миллионов тонн зерна нового урожая уже собрано. Об этом также на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Средняя урожайность в центральных зерновых регионах составляет 30 центнеров с гектара. Урожай убран более чем на 40% площадей. По словам премьер-министра, это довольно неплохие показатели. Хлеба хватит как на внутреннее потребление, так и на экспорт. Также глава правительства подчеркнул, украинское зерно будет выгодным по цене. А это значит, что отечественные аграрии могут рассчитывать не только на возможность, возврат вложенных средств, но и на приличные доходы. А чтобы обеспечить ценовую стабильность на продукты сельского хозяйства, необходимо модернизировать агропромышленный комплекс. Перспективы развитку индустриального виробництва зерна... Перспектива развития индустриального производства зерна в Украине чрезвычайно большая. Но для того, чтобы полностью реализировать потенциал нашей земли, необходимо еще многое сделать. Поэтому сейчас ключевой задачей для агропромышленного комплекса является рациональное использование земли и повышение урожайности. Для этого в зерновое производство необходимо внедрить ряд инновационных решений от использования современных высокопродуктивных сортов гибридов к внедрению новых технологий выращивания зерновых и использования новой современной техники. Более трех тысяч наблюдателей со всего мира будут следить за ходом парламентских выборов в Украине. Таковы предварительные оценки экспертов. Сами украинцы надеются, что выборы будут честными и прозрачными. Инновацией в этом году станет установление камер видеонаблюдения на избирательных участках. Подробности в сюжете. На парламентских выборах в Украине будут присутствовать наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ, дипломаты из Чехии, Венгрии, Словакии, Швейцарии и других стран. Приедет также немало политологов и просто заинтересованных выборами иностранцев. Их называют политическими туристами туристами. Окончательное количество наблюдателей станет известно в начале сентября. Досвід всіх попередніх виборчих кампаній. Опыт всех предыдущих избирательных кампаний убеждает европейские и мировые структуры в том, что в действительности в Украине есть серьезный потенциал провести выборы честно. Я убежден, что власть в нынешних условиях просто заинтересована в том, чтобы провести выборы на идеальном уровне. От ПАСЕ на выборы приедет около 40 наблюдателей. Международная общественная организация НМА в Украине отправит более 450 своих представителей. В основном они будут пребывать в Украине 3-4 дня. Впрочем, часть иностранцев планирует приехать на 3,5 месяца. С отчетом международных наблюдателей можно будет ознакомиться в интернете. Має бути максимальна прозорість Должна быть максимальная прозрачность тех миссий, которые приедут, не только перед своими странами и гражданами, а в первую очередь перед гражданами Украины. Мы должны знать, что они здесь делают, за какие деньги и с какой целью. Избиратели надеются, что работа иностранных наблюдателей будет эффективной. Впрочем, стоит помнить, что ход парламентских выборов зависит прежде всего от политического сознания самих украинцев. Виталий Захаров, Ирина Тиченко, Игорь Гончар, Новости УТР. Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды – категория жителей столицы Украины, имеющих право на получение карточки киевлянина. На сегодняшний день таких граждан более полутора тысячи. Больше информации в материале моих коллег. Около 700 тысяч киевлян имеют право на получение различных льгот, в том числе социальной помощи, субсидий, дотаций. Чтобы сделать процесс распределения и получения льгот максимально удобным для киевлян, с апреля 2012 года Киевская городская государственная администрация реализует проект «Карточка киевлянина». На сегодняшний день такая карта позволяет льготным категориям жителей столицы реализовывать свое право на социальные выплаты, получать дотации, льготы на проезд в транспорте, скидки на медикаменты, а в ближайшее время убеждены в КГГА и на продукты питания. Зараз на руках находится 1700... Сейчас на руках находится 1710 карт. Это те люди, которые имеют право бесплатного проезда в метрополитене и других видах общественного транспорта. К началу осени у нас будут работать официальные сети аптек и супермаркетов, в которых будут предоставляться скидки на социальные товары. Чтобы получить карточку киевлянина, необходимо предоставить паспорт, идентификационный номер и документы, подтверждающие право на получение социальных льгот. Данная карточка сочетает функции социальной и банковской платежной карты. Ее владелец может оплачивать любые услуги и товары как в Украине, так и за ее пределами, экономя при этом свое время. Она может использоваться для визуальной идентификации держателя, как это было видно на примере метро. Для строгой электронной аутентификации используется социальное приложение, находящееся на том же чипе. Платежное приложение позволяет выполнить э, платеж со скидкой с помощью такой карты и транспортное приложение. Для обеспечения лучшей коммуникации киевлян с городскими властями и получения исчерпывающей информации по вопросам программы «Карточка киевлянина» создан веб-сайт. Кроме него работает система электронной очереди, с помощью которой каждый желающий может записаться в очередь на получение карты. Юлия Война, Единая Яблонская, Игорь Гончар, Новости УТР. Пить много воды, чаще находиться в тени и носить одежду из натуральных тканей – советы медиков для тех, кто хочет безопасно пережить летнюю жару. Однако украинцы к советам прислушиваются не всегда. Многие злоупотребляют загаром, утоляют жажду холодным пивом и пренебрегают солнцезащитными кремами. Как не навредить здоровью, когда за окном плюс 30, узнавали наши корреспонденты. Аномальная жара вредит здоровью, особенно если пренебрегать правилами безопасности, предостерегают медики. Особенно следует обратить внимание на питание. В первую очередь следует ограничить употребление алкогольных напитков, а также продукты с высоким содержанием жиров, соли и сахара. Вместо этого врачи советуют пить много простой воды и есть только свежие овощи и фрукты, а мясо в рационе заменить рыбой. Протягом літніх місяців безумовно слід споживати В течение летних месяцев следует потреблять здоровые фрукты питания. К ним относятся овощи, фрукты, продукты из цельных злаков и рыба. Все эти четыре группы продуктов должны потребляться на максимальном уровне с одновременным ограничением продуктов, которые не являются полезными. Еще одним аспектом, наносящим вред здоровью, медики называют загар. Специалист уверяет, человеку достаточно того ультрафиолета, который он получает по дороге на работу и после нее. Впрочем, даже в утренние и вечерние часы следует избегать прямых солнечных лучей и преимущественно находиться в тени. Загар Загар – это защитный механизм кожи. Через загар организм защищается от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, особенно сейчас, когда активность солнечная значительно выше, чем в предыдущие годы. Загорать скорее вредно, нежели полезно. Впрочем, украинцы отказываться от удовольствия понижиться на берегу моря или водоема не собираются. Утверждают, как защитить себя от вредного ультрафиолета, знают. Я все равно загораю, потому что от солнца никуда не денешься, и покупаю солнцезащитные кремы с уровнем защиты свыше 40. Буду купаться. <laughs> <laughs> Ну, буду стараться искать тень. Нет, загар все равно будет. Будем стараться загорать до 11 часов, э, чтобы, когда солнце считается менее вредным. Конечно, какой-то там э, зонтик на пляже, конечно, чтобы голова была покрыта. Э, ну, то есть следующее время уже выхода к морю будет часа в 4. Если и вы не можете представить себя без бронзового загара, прислушайтесь к советам медиков. Пользуйтесь солнцезащитным кремом каждые 2 часа. Юлия Война, Анастасия Тучилова, Евгений Степанов, Новости УТР. На этом у меня все. Смотрите новости на телеканале УТР.